¡Gracias! Mm, mm, mm,

cewek bulat tuh bagus karena apa? Buaya suka sama daging sayang. Cuma anjingnya suka sama tulang.